C'est parti, <laughs> avec plaisir. Euh, Quand vous allez plus tard, hein ah, <laughs> On s'est pas vu beaucoup depuis, hein Oh là là. Eh, Madame c'est dur aujourd'hui, hein. C'est pourquoi ah Hein ah, on va faire la grève de la bine, madame Binette. Les compte, on est obligé. Pourquoi on fait la grève de la bine, madame Binette Pourquoi Les cheminots sont en grève. Voilà, en solidarité, madame Binette. on va eh pas C'est sûr. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut plus voyager maintenant. Hein. Prenez le train, vous Si. Prenez le train Si, oui, oui, oui. Ah oui, mais vous, vous, vous n'avancez pas. Si. Il n'y a pas de chauffeur, mon ami. Il n'y ah, a pas de ah. chauffeur. Alors, oh, Une alors... Peine. Non, en fait, j'ai pas viner, Right. J'ai l'habitude de deviner, moi. Ah, ben oui, deviner. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, pas deviner. Non. Faut qu'il tourne. Non, madame Binette. Non. Oh. Ah, right. Ah, ouais, pas deviner, madame Binette. Ah, vous savez, c'est dur. Hein? Ah, ah it's hot ah, oh, ah, c'est dur. C'est dur. Oui. Oh, yeah. yeah c'est dur. C'est dur, dur, la minette. C'est trop dur. It's too hot